hello friends good Modi care morning दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में जून 2021 मंथ में जो है Modi care enviro chip offer के बारे में डिटेल में बताऊंगा जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों हमारी मोदी केयर कंपनी जो महीने का परचेजिंग होता है उसके अलावा कुछ न कुछ ऑफ़र अलग से देती है तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मोदी केयर इन्वायरो चिप हमारी कंपनी ने पहले एक पैक का निकाला था जिसमें एक चिप हुआ करता था फिर बाद में जो है चार का पैक निकाल दिया यानी कि एक इस टिप में चार मोदी केयर इन्वायरो चिप होता है तो दोस्तों अगर आप जून मंथ में एक तारीख से लेकर के तीस तारीख के बीच में कभी भी यह ऑफ़र एक तारीख से ले लेकर के तीस तारीख तक चलेगा अगर आप कभी भी जो है पूरे महीने में यह जो फैमिली इन्वायरो चिप पैक आता है मोदी केयर का अगर आप एक जो है फैमिली पैक ख़रीदते हैं तो कंपनी आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर दे रही है यानी कि बारह सौ चौरासी रुपये का आपको कंपनी फ़ायदा करा रही है जी हाँ दोस्तों अगर आप मोदी केयर इन्वायरो चिप का फैमिली पैक अगर जून 2021 मंथ में खरीद रहे हैं तो कंपनी आपको मोदी केयर का एक इन्वायरो चिप प्लस जो है इसके साथ दोस्तों एक जो है वेल नोनी का जो टैबलेट आता है जिसमें नाइन्टी टैबलेट होता है एक डिब्बी आपको एक मोदी केयर चिप और वेल नोनी टैबलेट एक डिब्बा जिसकी दोनों की एमआरपी है बारह सौ चौरासी रुपया कंपनी मात्र आपको एक रुपया डी प्राइस में दे रही है जी हाँ दोस्तों याद रखिए अगर जून 2021 में एक तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी आप ख़रीदारी करते हैं मोदी केयर फैमिली पैक जो आता है चिप का तो कंपनी आपको एक मोदी केयर का चिप और एक जो है नोनी का टैबलेट एक डिब्बी जिसका दोनों का एमआरपी होगा बारह सौ चौरासी रुपया मात्र आपको एक रुपया डिब्बी प्राइस में दे रही है तो जल्दी करिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ा ऑफर है इसमें बारह सौ चौरासी रुपये का आपको बेनिफिट मिल सकता है तो इसका फ़ायदा उठाइए यह ऑफर जो है पूरे महीने तक चलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक प्रमोशन दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा है एक चीज़ हम बता दें आप दोस्तों बहुत सारे लोग नहीं जानते हो कि इन्वायरो चिप का काम क्या होता है तो दोस्तों जैसा कि जान रहे हैं कि जो हम मोबाइल चलाते हैं बिना कनेक्शन का कहीं से तार नहीं जुड़ा हुआ है यह एक जो है रेडिएशन होता है उस रेडिएशन के ज़रिए हमारी मोबाइल जो है काम करती है यानी कि जो है चलती है इसका जो फंक्शन चलता है तो इसके लिए जैसा कि देखें आप बड़े बड़े टावर लगे हुए तो हैं हर जगह उस टावर से एक प्रकार का सूक्ष्म रेडिएशन होता है वो जो है चलता रहता है और चारों तरफ बिखरा हुआ है जिसको हम अपनी नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं तो दोस्तों वह घातक होता है बहुत ही घातक होता है हमारे शरीर के लिए हमारी बॉडी के लिए और जितने भी जीव जंतु सबके लिए घातक होता है तो दोस्तों हमको जो है अपना बचाव करना है इसलिए इस चिप को जो है हम लगाते हैं क्योंकि यह एंटी रेडिएशन चिप है एंटी रेडिएशन का मतलब जो है इसका विरोध करती है इसको रोकती है अगर हम इसको अपने मोबाइल में लगा लेते हैं तो उस रेडिएशन का प्रभाव हमारी बॉडी में पूरा नहीं पड़ता है पूरा ख़त्म हो जाता है और हमारी शरीर स्वस्थ रहती है हम बीमार नहीं होते हैं नहीं हमें हार्ट अटैक होता है नहीं ब्रेन हैमरेज होता है ना ही हमारे अंदर नपुंसकता आती है नहीं तो इसके न रहने से जो लोग मोबाइल हमेशा अपने पास रखते हैं उनके ब्रेन हैमरेज का खतरा हो सकता है हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है और सबसे बड़ी चीज़ अगर पैंट के पॉकेट में रख रहे हैं तो न पहुँच सकता है इससे लो स्पर्म बहुत तेज़ी से होता है स्पर्म काउंट बहुत तेज़ी से गिरता है इसलिए दोस्तों अगर इन्वायरो चिप अगर आप मोबाइल में लगा लेते हैं तो आप सेफ रहते हैं मैं यही कहूँगा अपने इस वीडियो में कि यह जो है फैमिली पैक है इसका लाभ उठाइए और सारे अगर आपने घर में सारे बच्चे चला रहे हैं तो सारे बच्चों के मोबाइल में इन्वायरो चिप ज़रूर लगाइए क्योंकि इसका ज़रूरी है क्योंकि अगर रेडिएशन है हमारे मतलब मोबाइल में रेडिएशन आ रहा है तो एंटी रेडिएशन चिप ज़रूरी है तो इसलिए एंटी रेडिएशन चिप का प्रयोग करिए और अपने आप को सेफ रखिए तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा गुड मोदी केरमानी